ой сендер бесеуің де ойнай алмайды екенсіңдер ғой мә үйрене беріңдер мен барып бастай берейін әндер десеңші иә баяғыда біздің әндерді айтам, әні де сөзі де құлақтан кіріп бойымызды алатын еді ғой ал қазіргі әндер не ол бойыңды алған былай тұрсын құлағыңа кірмей тұрып алады ғой қыздарға арналған әндер қандай еді әлия алтынай тіптен атын айтуға ұялғаннан көршінің қыз деген ән де бар қазір не чотам қарындас чотам қарындас ана жақтың қыздары зың мына жақтың қыздары дың меніңше қазір ақындар өздерінің сезімдерін дұрыс жеткізе алмай жатқан сияқты бірақ бір жағынан олар бұған кінәлі де емес енді баяғыда ақындарымыз табиғатқа қарап тауға қарап әдемі қыздарға қарап шабыт алатын қазір олар тауға қарайын десе ғимараттар салып жауып тастадық әдемі қыздарға қарайын десе беттері толған бояу кірпіктері жел күшіп жатыр сосын қайтеді енді олар шабыттар дың зың болмай Жасыратын жоқ соңғы кезде әндердің барлығы тек қана тойларға арналып жазылып жатыр дұрыс қой ә, әншілердің ең негізгі табыс табатын көзі той сондықтан құрметті әншілер әндеріңіз тек қана тойда емес ойда да қалатын болсыншы соңғы кезде терме айтатындар азайып кетті біз соның себебін іздеп көрдік Ау, айналайын, қалың қалай? Йоу, йоу, йоу, йоу, как вы? Йоу, Нес, апай десең не, аузың қисайып кете ма? Окей, окей, болды, болды. Чо, чувак, новый хит жазамыз ба? Ой, <laughs> то есть, йоу. <laughs> Ішке кіре болады. шықсаң ашқа тойдырып аңсасаң суға қандырған жәрдемі жоқ қарным ашқан жоқ жоқ қал жағдайларыңызды біліп қояйын деген бұл жақсы аға жарайды бар ма анада ай анашым ай қалай болды ма кешіріңізші апай запись басылуға ұмытылып кетіппін тағы бір көрейікші е басылмаған несі қайда қарап отырсың жаз енді дұрыстап мейірбан бар ма анада осы жолы ән жазылған шығар дұрыстап ау мынау жынды ма ей алло әй қарағым қайда кеттің есің дұрыс па қайда жүрсің ал апай ренжімеңізші мен бір екі аптаға ауылға кетіп барамын ата анамның қасына қалаға келгесін хабарласамын үш студияға бардым әй әлі бір термен жаза алмай жүрмін одан да бір сары деген ән жазып тойға шығып кеткен дұрыс еді сонымен бүгін бізде қонақта қыздардың жүректерімен бүкіл хит парадты жаулап алған 91 тобы жігіттер аман есен жеттіңдер ма емес енді мен сендерді балаларым деп айтайын иә иә иә аман есен жеттік э, иә онда біз былай келісіп алайық бірден бүгін біз сендердің шаштарыңа киімдеріңе образдарыңа ешқандай тиіспейміз келістік қой иә иә окей не айтамыз енді ауа райы керемет тамаша ә, иә не ма соғым сойдыңдар ма ә, ә, иә Э, біз емес бірақ ауылда сойды иә үйден жіберіп тұрады үйден жіберіп тұрады иә. жылқының етін иә иә <laughs> жарайды енді әзіл ғой негізі бар ғой мына 91 жайлы бір нәрсе білгің келсе мына иглздан сұрау керек екен иә. олар иә. сендер жайлы ақпаратты тіптен сендердің өздерінен де керемет білетін сияқты иә <laughs> кім қандай тамақ жейді мына аяқ киімдердің размерлеріне дейін білетін сияқты тіпті мұндай ақпарат мына КНБ-де де жоқ шығар <laughs> <laughs> күлдіңдер ғой сол ә, кмб жайында енді кішкене иә <laughs> нема мына бала күндері өздерің бір фандомдарда болып көрдіңдер ма ә, болдық ә, мен болдым қандай мен стен фандомында әлі ол эминем деген рэп орындаушы бар соны сол фандомда туып солар кіндігіңді кесті ғой иә сол жақта кіндігімді кесіп атымды қойған бала беливер болып келеді о шын ба жоқ бала өзінің фанат екенін тығып жүр әлі күнге дейін бала өзі арт жағына отырып алыпты да бала ұқсап кішкене қосылып отырсайшы бала ғой баланың аты бала иә баланың шала енді барған жерлерінде білеміз фанаттарын көп жүргізбейтін шығар бірақ енді қалай нанға өздерің барасыңдар ма иә дүкенге кәдімгідей барып кіріп нанға барамыз өзіміз суға барамыз өзіміз бірақ суды қазір магазиннен аламыз бұрында ғой ол ауылдан не флягпен таситын еді қазір қазір кішкене өзгерді сағынбайсыңдар ма сол флягпен тасыған суды сағынып тұрасың енді сонда бәрі басқа иә кетесің бірақ үйдің алдында хауыз болатын сол жерден алатынбыз сен екеуің су ішпейсіңдер ме не қосылмайсыңдар біз магазиннен сол кішкентай кезімізде шалқар сондай кішкентай кезінде магазиннен ішеді екен сол ғой қаланың балалары ғой қаланың балалары балконда өскен қала көрген балалар иә білуімше сендер бәрің бір үйде тұрасыңдар иә иә енді қалай тамақ істеу үй жинау уборка деген кезекшілік бар ма әлде кішкентайларыңды былай жігіттерше қысып жұмсайсыңдар ма баяғыда бәрі болған бізде қазір болды ең <laughs> басында жоқ бізге әртүрлі нәрсе болды біз кезекші де болдық күнде әркім посуда жуады мысалы үй жинайды жаңағы жуады деген сияқты иә, иә. кішкентай да жұмсалды кішкентайда жұмсалды үйде бізде кісі де болды үйде жинап кететін немесе тамақ пісіріп кететін а қазір не болды қазір бәрі өзіміз бірақ үй шашылып жатады бірақ хаос үй ыыы э, қазір андай творчестволық хаус деп айта саламыз иә. бірақ негізі ол кәдімгі ысырып сырып арасында тауып аласыңдар иә <laughs> бүйтіп бір нәскидің қарасын біреуінің ағын алып таза болса болды деп киіп нәскилерін немесе бәрін жинап жуып жібереміз жуып жібергеннен кейін шыққанда лотерея сияқты жуғанда нәски әбден түрегеліп тұрғанша күтетін шығарсыңдар иә <laughs> жоқ ондай емес енді олар ондай кухняда мысалы керек э, стақаныңды алып өзің жуып аласың деген сияқты ғой иә сол қалдырып кетесің бірақ қалдырып кетесің ішіп болғаннан кейін келесі адам обязательно өзі жуып алады керек адам әр кезде әрқалай иә әр кезде жарайды жігіттерге жарасады ол елімізде сендер мына тойға шықпайтын санаулы әртістердің ішіндегі біреусіңдер сендер иә ал э, әлде араларында былай білдіртпей сендерге тығылып тойға барып жүргендерің бар ма а бала сен бетің қызарып отыр ғой ау осы бала тойға барып жүр <laughs> сіз көрдіңіз ба а сіз көрдіңіз ба деймін айтпаймын деймін <laughs> ұстап қалған жоқсың ба кешке шығып кетеді әйтеуір бір жерге ендеше былай болсын егер сендер тойға шығатын болсаңдар кю поп емес той поп болар едіңдер иә, иә. ал сендердің әндерің мынадай болатын еді экранға назар аударайық Suret siz anime екен ал ән қалай екен ұнады ма жақсы жақсы иә, <laughs> негізі қайтадан бар ғой біздің бізде өлең бар қайтадан сол осындай болған басында жоқ сендер оған әуре болмаңдар егер тойға шығам десеңдер мен мен сол алып бере аламын ондай болса жақсы окей <laughs> рахмет кейін хабарласамыз ғой кейін алпысқа келгенде дейсің ба <laughs> сендердің фандомдарыңның аты Eagles, иә яғни қандар сендер қолдарымен бүйтіп па бірдеңе көрсететін едіңдер ғой бүйтіп көрсетеміз ә, сендер оларды қайталап жатсыңдар ма <laughs> әлде олар сендерді қайталап жатыр ма екі ә, мың он бесте бізде екі мың он бесте шыққан бірақ негізі біз туға қарап ә, ориентир ұстаған ол кезде рухани жаңғырудың логотипін ол кезде көрмепті болған иә. жоқ бірақ туда бәрібір иә. біздің қыранымыз ол сол кездің өзінде де алып еліктеуге сондай себеп болды иә, иә. сендер сондай мемлекеттік бағдарламаға жарнама жасап жатсыңдар ма әлде дулат саған тапсырма берді ма жас отан <coughs> <coughs> жоқ берген жоқ мен өз бетіммен десең <coughs> әлде біз білмейтін сендер білесіңдер бәрін ау ау ау ау дегенде сен келгелі айтқаның сол ау болды кішкене бір қосылып жоқ білесіздер ма шетелде бір әлде ә, былай өмірде де көп сөйлемей ма өмірде де көп сөйлемейді ау ау дейтін айтатын сөзі негізі ең көп сөздердің бірі ә, өткенде біз бір қайта бүгін айтып отыр дейсің ғой иә бір реакциялардың ішінде қарадық ә, ау деген біздің жаңағыдай спейс блоктар бар ғой сол ау ау деп бір бірімізге шақырамыз ғой айжан деген кездер ау дейміз ғой батырхан ау дегенде сол айтады қазақтарда сол сөз мен ең бірінші рет естіп тұрмын қазақтардың бір ерекшеліктерінің бірі дейді адам аты айтқан кезде әу деп жауап қайтарады сондықтан бұл әдемі ә, сөз <laughs> иә көп сөйлемегенмен эзи қай жерде жүрсе де қазақтың иісін шығарып жүр иә әдемі ол үшін қол соғып қоюға болады енді әуді көп айтатын болдың сендер неліктен соңғы кезде әндерінің атауларын латын әріптерменен шығарып жатсыңдар ә, <coughs> негізі <laughs> иә. рухани жаңғыру деп негізі былай ғой бізде кәдімгі бізде бекітілген латын әрпі емес біз ағылшын тілі қазақ тілінің синтезін тауып соның ортасын беруге тырысып жатырмыз яғни шетелге де жан жаққа да түсініктірек болатындай немесе бір жағынан ә, бір шығармашылық ізденіс болды ә, сөйтсе біздің тіл өте андай майысқақ қой сол үшін көрсете алдық та оларда да бізде де ә, екі түрлі сөз бірақ бірдей қылып жазылатын ә, бір несі бар екен ерекшелігі бар екен ортақ қылатын әріпімен дейсің ғой ортақ тіл иә, ережелерінде қалай дейтін еді жаңа әріп десе болады фа фа фа фа фа не бірдей айтылады бірақ әртүрлі жазылатын фонетика деп айтқым келді ма жоқ <laughs> орфопея орфографияға бағынады деген ол басқа сөздің айтылуы иә жазумен ә, айтылуы әлде сен амоним иә иә, ә. иә енді әдебиеттен бір шабыты келіп тұр ма еді айтқызшы ә, айтшы жоқ мен әдебиеттен үшке оқығанмын үшке просто жарайды сен жақсы оқығансың ғой жоқ мен мен жақсы оқымағанмын сол <laughs> амоним ендеше латын әріптерін жақсы біледі екенсіңдер бір ойын ойнап жіберейік иә қазір экранға ағылшынша сөздер шығады ал сендер оның қандай ән және қай әншінікі анықтау керексіңдер сендер үшін қиын емес шығар енді латын әрпін білгеннен кейін назар аударайық көрейік ол сен емес ол сен емес ол сен емес қайрат нұртас негізі ол сенде емес қой қайрат нұртас иә. қабылдаймыз әрі қарай той жүрі. той жыры той жыры <laughs> досмұқасан досмұқасан әрине той жүрі мен досмұқасанды білмейтін қазақ кем деген шығар әрі қарай кеттік билей билей билей билей билеу билеу билей билеу билеу биле а али окапов биле биле биле байқа байқа байқа байқа қайрат <laughs> нұртас байқа Байқа. Байқар. хопмай хопмай оп хопмай хопмай хопмай хопмай Ал қарап отырмын сендер латын әліппесін жақсы меңгерген екенсіңдер. Ендеше тапсырманы қазір қиындатайық. Қазір экраннан тағы да латын әріптерімен жазылған сөздерді жинастырып қойдық. Сендерге тапсырма. Соны тез-тез реп қылып оқу керек. Ал, бала, дайынсың ба? сенбек рэп оқитын әлде әлем ба жоқ жоқ мен ғой екі жігіт оқиды а зат, езі. аттарын шатастыра беремін мен сендерге. кеттік па ал кеттік кім бастайды бірінші мына жерде аяқ астынан микрофон иә иә ақиқат астана алматы алтын әдемі әлемім әшекей әркім балақай бозбала болашақ бастық домбыра дәрмен дөңгелек достық елтаңба еркіндік ешкере эврика футбол кунчоза фабрика гантель гүлдену гаухар гангстер ғаламтор ғылымы қазыбек ғарышкер ғарышкер ғарышкер лимон лат лат леген ламинат мектеп мектеп мен махаббат найдиуан өткермін астана элайзағай ол оңтүстік оңтүстік оңбаған маған ойпырмай өткөріш өскемен үрдіс өмірбек бада пайымда бештеге қонтайшы қанағат қалыпты қарқынды рахмет рәсімдеу райымбек рақымды серуен самсақ сағыныш сапалақ чемодан челси чемпион жанар ұшқыш Вайпсыз уәделес уәдем бойынша балаларым уақыт бөліп келгендеріңе үлкен рахмет уайымдарың жоқ болсын альбомдарың көп болсын жалпы бар ғой сондар ештеңені уайымдамай жүре беріңдерші сіздермен бірге болған 91 тобы шығарып салдық енді бағдарламамызды қорытындылаймыз жанар апай бір минут сізге бір сұрағым бар бір нәрсе сұрасам бола ма осы найнтиуан арқылы өздеріңізге хайп жинағанды қашан қоясыздар қашан қоясыздар мысалы мен мына кісінің орнында жүргізуші болсам балалар қыздар мен ана жерге алмас кішкенбаевты ә, нұржан қалжан ә, асан пердешев шақыратын едім ә қарағым сен өзің соңғы рет телевизорды қашан көрдің әй оларды шақыру үшін алдымен тауып алу керек қой мен найнти уаннан не пайда халыққа не пайда болып жатыр бар болған сапалы әндер жазады керемет билейді жігіттер қазақ тілін шетелге танытып жатыр дәулетжан мен осы сені түсінбей қойдым сен тағы да жамандап жатсың ба әлде мақтап жатсың ба соны өзім де түсінбей жатырмын енді соны сізден сұрап тұрмын ғой қой не болды нең бар ол балаларда ешкімге жазығы жоқ жүрген балалар ғой а түсіндім сіздің жанарыңыздан оқып қойдым жанар апай сіз де иглс болып кеткен екенсіз ғой мен ешкімді алаламаймын мен жалпы қазақ эстрадасының иглзымын енді қазақ эстрадасының иглсы болсаңыз жаңа неге онда әлем зак эйзи эйс баланың алдында жылмыңдап отырсыз ойбай сен бәрінің атын жаттап алыпсың ғой өзің е сене бастық бар ғой миымды жемеші бар енді сіздің миыңыз болмағанда кімдікін жеймін ә, дәулетжан мен қараймын сен өзің де болып кетіпсің ғой болды отыра қой қойшы сау <clears throat> музыка ол құстардың сайрағаны музыка ол бұлақтың сылдыры музыка ол жүректің қағысы бірақ әннің естісі де бар есері де бар елімізде сапалы ән жазатындар көбейе берсін бүгінгі біздің бағдарламамыз ұнаған болса каналға жазыламыз лайк басамыз комментарий қалдырамыз бай бай